дахиад орох юм байна нээлт. Тэгэхээр маслаа маслаа нэг мань утга байна. Нэг нь маслаа таслаа. Наадхаа дөрөв уусны нэгийг таслаа явж байгаа. Сахаа дөрөв уус Яг их тэнцүү юм болж байгаа. Энэ гараа мисээр тавьсан юм яа. Нууч байгаа шүү. Жин нэг тавьж байгаа. Жин байгаа шүү. Энэ бол Алхмын жоо яаж тааруулах вэ? Хачаа баг яах вэ? өөрсдөө хийх хүссэн юм аа шүү дээ. Тэгээ маас хийх юм чинь маас хийх юм гэж байна. Үнэндээ чинь загсах хийж турших гэж байгаа шүү. За тэгээ маас хийх юм гэж байна. За тэгээ хийсэн чигнээсээ бас жоохон юм дарахчин баг юм байна. Цааш. Албаар утгах юм аа утгах юм. Илүүгээ хийчих. Хашаа мэдээ. тэгээд зурхтаа уртаа гараа авах шүү дээ. 100 хүүхэд гараа авах гэж өгдөг. Тэр зурх юм. Аа. Одоо гоотлаа зөвшөөрлийг ирэх дутаал байна. Юу дутаал? Тий, даваар саах байна. Давсгүй болох юм. За ингээд зөөр нэг юм болсон чинь гурлаа ингээд цаашаа нар зорч эрдээ гэрээ нөхцөл хийж байгаа болохоор ингэ гараар хийчих юм. Тийм ээ. Та нар очиж талхыг хийж gente tem um юм уу гэж байна. Аа манай дээр нь хэсэг бот өгдөг юм байна. Хараа тавцаа. Наа нэр нь зөвхөн Босоо гашиг хөвгүүд маань ингээд хараад энэ босоо хөвгүүд бас хавтар чинь дөө. Нэг сая шиг байна. Тэгээд тэгээд гаргасан хаваа яах вэ? Нөгөө бичиг гаднаа.

Яа нэг юм санагдаж чаддгүй. Аа аваад аваад. Өөрөөр хэлбэл халах зүстэй болов бай. Тийм, бидний зориулалтын хатгалтай зүйл болон өөрч уухгүй. Тийм. Одоо төсөж чадах яа. Крест зүгээр гэрт махшигтай утгаар юм үсгэрээ үүж унаа. Төсөж чадах байх. Тэгэхээр нэг зориулалтын утгаар нэгээд алхыг тусаад тусаад үсэхгүй шүү дээ. Нэг юм үсгэх яа. Яг ихээр ихээр амтхаа хийж үзсэн тийм. Тав уу. За талахын чадвар сонсно. Яг амт хийх нь ахын юу юм. Тэр юм. Тэр юм. Тэр юм. 懂不懂 Böyle çamzongram grande, байсныг асуулах ёсгүй. Манд хууль хүч өгөх. Хууль хүч хийж болохгүй. Хад зэрэг соодлох нь хийж хийх болно мэдөө. Хууль хүч юу нөгөө талах шиг бимбинис юм болоод нөгөө юм гэх юм юм. Гой дээр гой ян зүрийн юутай Кэти хэмнүүлээд шүү дээ тийм юм хэвлэн шүү. Тэгэхээр тэрүүнд хэмлэхэд хөвлөгчтэй бол ерөөсөө болчихно. Хэн байд болохгүй байр суурь. За нэг өөрийнхөө зураг хийчихээ. Тэгээд цаахан хэвээр мэдчихэж байгаа одоо хөдөө зураг хэвэн зураг байна. Энэ хатуу хэвэр хийчих зүг. Тэгээс яах вэ? Таасан. ингээд зурган гар хэвлэн шүү дээ. За хэвлэн дээ. 咱。 Сүм багшаа, яавэ гэж шартаас хийж болох уу? Болно. Шартаас хийж болно. За бүнтэй урсаа ярьчлаа. За дараагаар нь юу болох вэ? Хуура мас. Хуура мас биш хуура өндөг байгаа. Өндөг орж болно. Өндөг аль нэг нь орж болно шүү дээ. За тэгвэл төмөр энэ өндөг ярьж идэх үү? За өндөг авах гэж. За өндөг гэдэг юм чинь тийм. За тийч ч юм нээж авах сайхан найруулж. За миний хөвгөлтэй байна. Баг яах гэж юм бэ? Зааваач. Зааваач. За баг яах гэж найруулж. Нэг. Ард ихсэн. 자, 은진이 잡는 놓기다 가라. 나 어떤 술로 왔는데 나 언제 있어? 어떤 있어? 언제 있어? 어떤 요리 있어? 마스터고. 자, 마스터 있지. 자, 마스터 이거 생겼지? 자, 마스터. 하야지 말았더라. 가람이 하고 왔지. 얼른 가람 왔어. 마스터. 오늘 일본 얼른 가람 왔어. Аан өрөсөн бараа. Заашгүй болоод нэлсэн чихэр оо. Нэлсэн чихрийг одоо юм чи. Заасан чихэр заа. Юугашаа нэлсэн чихэр хэдэн грамм байна? Нэлсэн чихэр бол 2 кг байна. Нэлсэн чихэр мас 2 аль хэмжээтэй. <coughs> Заа башин хэмжээг заа гарч. За мастер 9 ширхэг 200 байна. За чи дотор юу хийж байгаа бол үгүй. Навс навс навсаа хийж байгаа. За давсаа юу за давсаа гэж давсаа бүрээ чигтэн өөригөө давсаа харуулдаг мэдрэмжээрээ хийж байгаа. А давсаа. Заатуу юу гэв? Хөрөө. Өндөө исохгүй жагаад хөрөө тэгээд болно. Дахин өндөө хийж болно. Одоо хөрөө хийчихээ. Заатуу хийчихээ. Юу үнцэнтэй хийчихв. Үнцэнтэй хийж болно. Яг үнцэн болно хийчихээ. Өөрөөр хэлбэл яг үнцэнтэй үнцэнтэй, үнцэнтэй, хаастай. Сад хийж болно. Саад идэвхтэй ямар шүтэн болоо гэж авах гэсэн юм байна. Саад идэх энэ бодлоо дараач хийх. Тэгэхээр дараач арга бодлоо авах чиш. Ахлах гол хүч дээр зэргийг хийв үү? Гол хүч юу? Гол хүч юу? Хитэн хүүхдийн нормор хийх гэдэгт тааруулж байна. 150 хүүхдийн нормор бол 25 грамм гол хүч хийдэг. 150 хүүхдэд олбоо хийдэг. За дагуулдаа зурна. За энэ э, бид нэгээр дуус хийсэн тийм. 200 г мас хийсэн. 300 г хийсэн ч хэрэгсэн. Тэгээд бусад мөрнүүд байсан. Одоо тэгэхээр энэ дээр 2 2 хин 300 г гол орох хэрэгтэй. Аяг хитэн грамм байна. Аяг хитэн грамм авах юм. 200 г аяг байгаа 250 г аяг байгаа тийм биднүүд байгаа нь ахуй ахуй нөхцөл биднүүд их учраас гэртээ явж учраас яг дандаа ийм бил тавьчаад яагаад гэдэг тийм масын огс их өдрөлж байгаа өдрөнд хилэн дээр болсон үед ахуй нөхцөл тав гэртээ ихтэй өгөх өөрөө юу хийгээ сонгож ирсэн юм дэр тийм ямар ямар би өнөөдөр хийж идэвхэ гол бүтээгдэхүүндээ би юу оруулах вэ мас их өргөнгийн тос их өсөө өсөө хийхүү, жимс хийхүү гэж бүтээгдэхүүн юу уран бүтээгдэхүүн их бүх материалуудаа бэлтж байгаа. Тэгээд зурмгаа нэгэд зурна шүү дээ. Зурмгаа ичаад бас гэрийн үйлсээр зурна. Зурмгаа ичаад заавал уран бүтээн гэж хэмжээд байх байхгүй. Өөрөө за би ийм онцтой юм ийм. Тусдаг ихтэй гэдгүү, багтай гэдгүү тийм. Тэгтээ бас тэр тэнцвэр барьсныг технологи байх хэрэгтэй тийм. Технологийн хэмжээ. Хий миний хүндэс заа. Улаас олоод ий. Гэтэ гол бүтээгдэхүүнийг хийхийг хүссэн тэгээд гэрте очиж хийх гэсэн юм уу? Хийсэн. За, болж гин үү? Болж гин. Гэрте шарах шугаа байгаа юм зү? Тэр шарах шугаа дээр бүгд болно шүү дээ. Тэгээд амттай болж гин үү? Амттай. Өөрөө илүү ээж автар хамжилт ахтар хамжилт хамжилт хийсэн. За сайн байна. Би тавд гэртээ очиж ингэж үзээрэй гэсэн тийм. За гурдаа ингэж хэмжсэн байгаа учраас ерөнхийдөө урд маань ингэж таарчих. Тэр юмнуудаас мөрөнгө хэмжээ тавьчихвал ажлыг хийхэд хурдан амарч тийм. Өөрөөр хэлбэл бид за яг энэ нөхцөл хөдөлгөөтэй хаана нэг юм хэмжээг өнж хаана нэг. Ямар орцтой юм бүү? Орцоодоо ихтэй бэлтгэх юм бол ажил нь хурдан явагдана. За. ногоо 30-аад тавьж болно тийм. Тэгэх юм бол хурдан хөөгөөд хурдан бүтээгдэхүүн хурдан хугацаа. Тэгээд хэдэн минут амраадаг билээ? 100 дугаар. 3-аас 4 цаг. 3-аас 4 цаг. За сайн манай хөтөлбөр түрүү хичээл хэрэгцээнүүдийг сайн давтаа зарим гэртээ нэг хэрэгсэн ба шүү дээ. Сайн хүмүүс. Одоогийн хүмүүс цогцлог байна шүү. За манай болтоогийн хүмүүс бас Цөмөрөө датхаа хичээл хийсэн байгаа тийм. Хийсэн хичээл хийсэн. Цөмөрөө хийсэн. Цөмөрөө датхаа хийсэн хичээл хийсэн газруудаа хийсэн бүтээгдэхүүнүүдийг гэртээ хараад бас хийж үзсэн мэт тав тийм. За сайн. За одоо ингэж хамраа бүгдээ. ингээд тодорхой хугацаанд хөөгд ирнэ шүү дээ. Хамраа ингээд хөөгд ин хамраад ирнэ. Одоо энэ гол чинь юм байсан гэдэг түнхүүгээр дүүж бодсон юм тийм. Тийм болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр за манай хөл мэдээ тийм 3 цаг болж 4 цаг 3 цаг хамраад хийж байгаа. Хөөгд үзсэн байна гэж би үтгэв түүний. Раз на секунду,

two kids.

performance. 私は私からもいいなるからも違う。どうぞ。Thank you. ვერიგებს ზორბანაროს დანაერთა სამი ბრუნი ვარატომეში და ვიტოპის საჭიანთან დაგეგმეთ ხელმოსავალ ამთავრდა სამი ნიშანი სამი რომ უნდა დაიწყოს? რა მინდა გიჟოს ისე თქვა? Өчигдөө боогдсон хаг тийсгал өөрөө ог боог исэн байна, саран боог исэн байна, зуун боог исэн байна, дугуй боог исэн байна гэж ийм олон төрлийн боог. Хонож Thank you. ингээд шаална. За хэдэн минут шаална вэ? 20 минут. За тий хороос хороос 30 минут боогоо гэж үзэж байгаа шаална. За ингээд боогоо хийгээд шаалж хэдэн минут таасан тий. За тий 20 минут өгөх нь ингээд боогоо гаргадаг юм чинь хараад гаднаас нь харилцаа шилэн сонгохоор харж байгаа. Үгүй харахаар бас ингээд таарч байгаа тий. Боогоо шаалж болохгүй удаа болохгүй өөрөө үгүй зарцуулж байна. За За. За тайлбар тавьсан од багийн хамт өдрөө баяр хүргэе. Thank you Гэхдээ Дэм хэрэгтэй эсэн чихэд усаа ийгээд сайн сайн болтыг бүрдэх найр үз. Тэгээ содо хийж маса хийж уйдаа хийж тэгээд зайтай хүн эцний дараа 180 г болох бүгдийг нь жигнэ. Тэнцэн тэгээд дараа тэгээд жигнэ жигснээ дараа юм байна. болцсон уу те? За энэ та нарыг яаж яаж зургнууд юм? Хийж байгаа юм. Оо, давлага ажил хийж байгаа зураг байна тийм ээ. За эхний зураг яаж юм? Дуурч. Оо, ихээ яаж яаж? Дуурч. Дуурч. За, зурхаа өмнө яг үлээ. Оо, гурлаа яг юм тийм ээ. 3 кг гурлаар ихж байгаа мó, 4 кг гурлаар ихж байгаа мó, 5 кг гурлаар ихж байгаа мó гэдгээ гурлаа яах вэ? Хэлсэн. За гурдаа хилэлчээд гурдаа тохируулаад юу хэлээ? Эсэн чихээр соос маас гэдэг яг уу. Гурдаа тохируулаад яг уу. Ийм тийм өгтөдөө. За гурдаа хэмжин тэгээ яасан? За тэгээ энэ яаж вэ? Юу дор? Юу дор? Оо, юу ч байгаа зүрх байна тийм ээ. За, юу ч байгаа зүрх. За, энэ манай багш яасан? Оо, хичээл Хэмлээд яатсан бэ? Одоо хэмлээд дуусна дараа яах вэ? Жигээрээ Оо жигээрээ. Тэгээд бидний нөгөө Эв яах вэ? Бэлэн болно. За энэ Эвэн дээр яасан байгаа шээ? Цагаан сарын 5-нд яасан. Оо цагаан сарын 5-ны үедээ яасан зочсон байсан. За энэ Эвэн өдрийн хэд болсон үйл ажиллагааг нь За бэлгүн баяр дахиад тайлбарлаад өгдөө. За ямар тамирчлагтайгаар Эвэн явж байгаа? Энд ингээд нөгөө урьлаараа ингээд юунд оруулж байгаа тэгээд э, ингэж яваад энд эргүүлээд ингээд хайрч байгаа. Тэгээ хайраа тэгэж яваа энэ ууталж байгаа. Оо, ууталхаар. Оо, дамжлагуудыг яасан бэ? Үзүүлсэн байх тийм ээ. За, тэгвэл өмнө ирээдүйн багийнхан маань өчнөө юм судлаад мэдээд аваад ирсэн. Бас яасан бэ? Оо, гэргүүрт байгаа юм бүлийг бодлоор яасан бэ? Авчирсан байх тийм ээ. За хүмүүний ирээдүй багаргалтай баяр хүргэе. come on.